Você não precisa ser socialista, comunista para ter uma mentalidade revolucionária. Basta que você queira um mundo melhor. Fudeu, já era, pronto, acabou, é isso, já é o suficiente. O Maduro se compara a Jesus Cristo porque ele se acha a solução do problema. O novo, a mesma coisa. E o elo de conexão entre os dois não é o socialismo, não é o comunismo, não é o socialismo fabiano. Não, é a mentalidade revolucionária que faz da tua cabeça uma solução de problemas. Você não soluciona nada no mundo, você não soluciona nada na sua família, você não vai solucionar nada na tua família, você não vai solucionar nada na tua igreja, você não vai solucionar nada no teu bairro, você não vai solucionar nada em lugar nenhum. A única coisa que você pode fazer com muito sacrifício é tentar solucionar a sua própria vida. E olhe lá. E olhe lá, com muito sacrifício. O livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, vai dizer que com muito sacrifício nós conseguimos vencer um vício por ano. Um vício por ano. Com muito sacrifício você pode evitar a maledicência, com muito sacrifício você pode é, eliminar a calúnia da sua vida, mas com muito sacrifício você pode eliminar a gula, com muito sacrifício você pode eliminar a concupiscência dos olhos, com muito sacrifício você pode eliminar o desejo à mulher do próximo. Com muito sacrifício, você pode eliminar o fato de você não ficar falando mal dos outros sem fundamento. Muito sacrifício. Você pode ser alguém virtuoso depois de 50, 60, 70 anos. Você acha que quando você encontra um idoso de bom coração, honesto, trabalhador, você acha que ele chegou ali da noite pro dia? Ele leu um livrinho, ele pegou um trechinho ali e falou assim, pô, legal, vou, vou seguir isso aqui, pronto, serei uma pessoa maravilhosa. Foram anos de sacrifício, acertando, errando. Mas é isso, com muito sacrifício você pode ser alguém melhor para você mesmo para você mesmo. É a sua experiência com o mundo real. Você tratando as pessoas como elas devem ser tratadas. Com muito sacrifício, você consegue ser honesto, você consegue ser reto, você consegue fazer as coisas certas. Ninguém, ninguém é capaz de construir um, um, um corpo de pessoas, uma comunidade humana, onde nada aconteça. Isso é impossível. Jesus reuniu 12 homens, um traiu, vários correram, dos três que ele queria mais próximo de si, um picou a mula, negou. Só um ficou aos pés da cruz. Só um. Um de doze. E ele é Deus. Quando ele abre a boca, é Deus falando. Como é que você acha que, com a pretensão da mentalidade revolucionária, você, ser humano, que nunca vai conseguir calcular todos os meandros, todas as variantes do comportamento humano, atentando-se às circunstâncias locais, temporais, econômicas, financeiras, como é que você acha que você pode mudar alguma coisa nesse mundo? Você não pode mudar porra nenhuma! Nada! Quando você olhar o discurso do Maduro dizendo que ele se compara a Jesus Cristo, não ria! Você pode estar tá fazendo a mesma coisa. Basta você achar que você pode mudar alguma coisa fora da sua vida pessoal. A mentalidade revolucionária é assim, ela não tem, ela não tem misericórdia. Ela vai carcomendo a sua mente, ela vai carcomendo o seu modo de pensar, ela vai carcomendo a sua visão política. E pronto, assim funciona a mentalidade revolucionária. Agora, se você consciente disso, começa a tentar mudar você e mais ninguém, é feito cascata. As coisas começam a dar certo. É óbvio que alguma coisa que seja reflexo da sua mudança pessoal pode afetar a sua igreja, a vida política do seu bairro, da sua cidade. Você pode fazer alguma coisa que preste no Senado, no Congresso, na Câmara. E aí sim, claro, vai refletir essa mudança interior.